اتفضلي يا دكتور اتفضلي يا دكتور يعني احكي لي عن عدد الحالات اللي شفتيها النهارده وايه اشكال الاصابات بالظبط على اول الحالات من الساعه 8 اول الحالات كلها جت آه، كلها ضرب خرطوش كان كله مضروب بالخرطوش كانت حالات كلها معظمها بسيط وكان فيها اثنين صحفيين المجموعه اللي كانت موجوده الاولانيين جم في حدود يعني لحد 20 حاله كده كان آه، كان خرطوش وبعدها بدا يجي بقى رصاص الحي والطعنات والحاجات دي بكميات كبيره احنا طبعا هنا عشان امكانيات المستشفى على اساس احنا مستشفى خاصه عملنا فبنعمل اسعافات اوليه وفي حالات فعلا اتحولت بره على ترولات واحنا سدينا قفلنا بربوشه ضابط وحاجات من دي لكن حالات على فكره يعني احتمال كبير ما تلحقش توصل عشان عربيات الاسعاف اللي كانت جايه من اكتوبر ومش مش كلهم من هنا فكانوا بيجيبوا علينا احنا عشان احنا المستشفى الوحيده قريبه من حضرتك الاصابات هي هي نفس الاصابات بتاعت الاصابات كلها الاول كانت ضرب خرطوش لحد 20 30 وبعدين دخلوا قيمه 20 30 تانيين كلهم طلق ناري كله طلق ناري ونافذ وفي جروح نافذه من ورا لقدام طب حضرتك الاصابات في في يعني الاصابات في في اماكن تموت ولا الاصابات ان هي ممكن يعجزوا عشان ما حدش يشوف عليهم رطوب ولا حاجه لا لا الاصابات جايه في الدلوع وجايه في عند القلب وجايه من اهو جايه عند الرقبه وفي حاجات في الدماغ كمان في حالات في حالات وفي حالتين داخلين ضايع اساسا في يعني حاله داخله ضايع يعني ممكن حضرتك بتقول ان هي ممكن تكون كانس يعني ده ضرب كانس يعني قناصه مش ضرب ناس عاديه لا القناصه على فكره بتبقى هي ممكن تحت الدماغ بس تمام اللي احنا هنقول عليها قناصه تمام عشان تبقى يعني آه، ضرب دماغ دخل لكم كام حاله النهارده لكن يعني. الطلق الناري اللي هو مفجر جوه دوت عامل من من الكبد الكلى كله الدنيا يعني كانت ضربه جامده يعني حضرتك النهارده شفت تقريبا كام حاله؟ والله الاسامي كلها مع الحالات اللي ضاي هنا اثنين والحالات اللي حولناها بره اللي ممكن تضاي وهي ماشيه في حدود سته سبعه وباقي بقى يعني ربنا يستر عليهم غيرنا لهم مشوا